टाइन डे से जादू किर पर पोत दिल सो किर पर पोत दिल सो तेरी जान मेरी तेरा मैंने सूरे टाइन डे से जादू किर पर पोत दिल आयो किर पर पोत दिल सो